Antes de começar o vídeo, eu quero falar. Dá like e se inscreve no canal dos meus amigos que participaram. Oi, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo do canal Glacial Gamer. E hoje, galera, eu estou trazendo mais um vídeo de Worms. É um jogo aqui, galera, que ele tem muito a ver com sei lá, ele tem a ver com minhocas. Deixa de minhoca. De, feitas de bolinhas, que não é literal porque eu não quero fazer a moda. Então, eu tô aqui com meu amigo Lucky. E aí, galera? Eu tô aqui com meu colega, o, o Pedro. Eu não sou seu colega, eu sou seu amigo. Ué! Nossa! Eu tô aqui com meu ah. amigo Pedro. Não sou seu como amigo. Ah, mano, vai. Tchau, tchau. Tá, vamos, vamos jogar logo então, pô. Tô aqui gravando. <laughs> Fica no vácuo, nos apresenta então. Vai. Primeiro é o Raulzinho. Ah, tem um monte de minhoca. Raul... Raulzinho. Raulzinho. Olha o Gamer Master. Por que, eu falei com o sotaque do paulista do interior? Ah, conceituoso. Só porque a gente somos paulista, Ai, você é rio de janeirense. Então fala igual, igual uma pessoa do Rio de Janeiro fala. Qual foi, brother? Qual foi? Baixinho, e aí, tudo tranquilo, beleza, contigo? É nóis! Ué, é qual nóis. foi, brother? Ah! Quase Quase morri. <laughs> e foi a Melody? Eu tô, eu tô em quinto, eu tô em quinto. Ah. Uau, Ai, eu tô em pera. quinto, mano. Ai, caramba, que graça, morri. Que delícia. Eu tô em quarto, eu tô em quarto. Vai, vocês estão vendo o Glacial Gamer lá em quarto, né? Gente, vocês... <laughs> em terceiro. É porque ninguém me come é porque eu tenho AIDS. <laughs> Aqui, eu tenho Isso foi estranho. Nossa. Eu morri pra Dilma. totalmente contra a editória, você. Engraçado que pra Dilma 130 e do lado dela tem o Obama. Ah! Vem, menino. Ô, oh, para, Melody. Glacial tem um cara escrito camisinha. Oh, Porque se você usar... Assim, você está um né? pouco cansado. Não! é psicopata nos vídeos, mano. Que psicopata. Eu estou muito bem. Eu posso continuar andando. Vamos. Uau! Ah! Não! Não! Eu não acredito! Eu morri! <laughs> Não. Nossa, que desespero. Eu morri pro pequenininho, é, Agora eu quero uma explicação. eu tá 24 quarto no ranking, mano. Qual é o objetivo desse véio. psicopata? Vamos ouvir as histórias do Pedro. Que é o seguinte, ele prende um monte de minhoca nas caixas e obriga eles se matarem pra ver quem é o melhor. O <laughs> criador é, do Slick, do Worms, fala... Não, tô do pegar minha bolinha. Mentira, Peguei. Matei um. Eu tô meio cansado. Mano, você não pegou as minhas bolinhas. Você não. não. pegou as minhas bolinhas. não, <laughs> sou não volta aqui. Volta aqui que você não pegou minhas bolinhas, não. Solta minhas bolas. Solta as minhas bolas. Eu vou pegar as suas bolas, meu filho. Cadê você, meu filho? Ah. Eu vou pegar as é suas bolas. Ai. Sério, sério. Isso é muito... Tipo, isso é muito homófobo. Eu tipo. alcancei o nível 5 funciona. Uau! É. o Conceito desse jogo é uma minhoca comer bola. Mas tá é, tá bom. morri. Ai, eu perdi. Nossa, eu, foi dar eu mal nasci, mano. Hum. Nasci precoce. Muito um paulista, o Glacial. Vou fazer aqui uma, uma coisa, eu vou fazer... É, Aí já sabe na sala, uma é paulista. É, eu vou fazer... Ó, o cristão tá- não é assim, não, velho. Não, tá, tá. É algum... Aqui, aqui, aqui esses são Paulista. É que é paulista. Tita Klebs. É grande Klebs. É, é Mano, tem um cara que é gigante que ele quase não se mexe. Caraca. É assim, né? Tem os paulistas que, fa... que puxam o ão. Né, Lucky? Cagão. Hum. Agora eu falei porque... Oi, Lucky! Oi, tudo bom com vocês? Oi, Lucky. Onde vocês estão, gente? Você, você não tem Estou uma, sozinho. uma costela, não, Lucky? Não, velho, eu sou costela. Assim. Assim. Ai, <laughs> de novo eu morri pro Lucky. Ai, tá. tem uma minhoca aqui, Ai. que é ela comendo minha minhoca. O que é minhoca, mano? Tem uma minhoca meio Pão doce. Aqui, tô vendo. Eu só Por que você é um pão, você? Assim? É vai estudar minhoca. Vai estudar minhoca. Eu tô cansada. Uau, mas Vai eu vou continuar estudar. correndo. Dane-se, ai, eu ah, você morri. Estudar. Eu morri. Vai estudar. Então, Nossa, mano, a gente vai, vai levar uma gameplay ótima com os caras. Eu ganhei, eu fiquei... Foi todo mundo. pra Caraca, nesse vídeo, né? Nossa, Nossa que feio. Nossa! Nossa, não, não, não, não, não, não, não. Olha que ironia, mano. Gente! Olha que ironia. Oi. Vai pra eu, o meu nick direito. é eu tenho AIDS, né? Esquece que é sua Então, eu fui morto por quem? Use camisinha. Porra. Ah, ah é. é seu pior inimigo. Meu pior inimigo Use camisinha. É camisinha. Ai, Ai não. Não, não, não, não, não, eu não Ai, bati na parede, eu não bati na tá parede. Você correndo junto. Você morreu com a parede. Eu morri parede com a parede. Uma parede, uma coisa inanimada, um objeto inanimado. Vamos lá, Cal. Ah! Ah! Ah! Hudson. Dinossauro. Dinossauro. Ah! Olha uma cobra chamada hambúrguer. Eu quero comer. Eu quero comer. Eu quero comer minhoca de hambúrguer. Minhoca com hambúrguer oh, lembra? Oi, Lucas, eu te matei sem querer, desculpa. Né? Eu morri também. Você lembra quando o Guilherme começou a falar que no McDonald's a carne, a carne era de minhoca? Uau, eu matei um cara sem querer, que delícia. Ah, era eu, velho. Uau. Eu não percebi. Era você. <laughs> você era foi eu. morto por eu, tem mais? É, é a Hyde mata, galera. Até minhocas. Crianças, usa camisinha. Vou mostrar esse vídeo pra tua mãe. Ela tá ouvindo eu falar agora. Ela tá na cozinha fazendo bolho. Bolho. Minhoquinha, minhoquinha, minhoquinha, minhoquinha, minhoquinha. É o seguinte, desafio. Fazer o grito mais bizarro do universo. Pronto. Chuck Norris Uau. da mãe. Uau! Ah. Ai, morri. <laughs> I love hambúrguer! Eu comi alguém. Gente, canto inferior direito. Só pra gente se encontrar uma vez na vida. Vamos. Tan, tan. Bota a música de ação. Bom, galera, foi isso. Se vocês gostaram, deixa aquela... Aquela bilada no like, galera. Deixa aquela... Bilada. Compartilha com seus amigos se vocês gostaram, né? E se tiverem amigos. Se tiverem amigos, compartilhem e dá aquela bilada Nossa. no like. Se vocês viram o vídeo até agora, comenta hashtag minhocão. Hum. Aí embaixo. Se vocês não, viram até hashtag, agora... Não, calma. <laughs> hashtag Hashtag minhocão. É hashtag minhocão. E é isso, galera. Valeu, falou e fui. Tchau. Hashtag minhocão. I love hambúrguer. Ah.